سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا ہے احمد رضا ہمارا ہے گلی گلی میں نعرہ ہے احمد رضا ہمارا گئے بولو احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا وہ چراغ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں وہ حنیفہ کی عطا ہے مسلک احمد رضا آپ پکاتی گھرانے میں تو چل کر دے دیے گا آپ پکاتی گھرانے میں تو چل کر دے بچہ بچہ بولتا ہے جا احمد رضا سنیوں کا نعرہ احمد رضا ہمارا ہے بولو احمد رضا ہمارا ہے رضا کے نام پہ سارا زمانہ ناز کرتا ہے علامہ حسنین نظمی فرماتے ہیں کہ رضا کے نام پہ سارا زمانہ ناز کرتا ہے یہ وہ منصب ہے جو ایک خاص خوش قسمت کو ملتا ہے کہ احمد رضا ہمارا ہے احمد رضا ہمارا ہے تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا مدرزا کا احمد رضا ہمارا مارا احمد رضا ہمارا مارا دسویں تاریخ